satu video video permulaan ataupun video introduction tentang support and resistance di mana uh, saya dah kompilkan video-video ni maksudnya ini adalah video introduction lah lepas ni you akan uh, masuk chapter SNR di mana kita ada 14 video 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 alright so video pertama nanti you akan belajar macam mana nak menandakan cara betul untuk tandakan SNR support and Resistance, the most basic thing in MT4 kalau you nak belajar mana-mana chart sekalipun ya eh, tak eh, kira lah forex ke saham ke ataupun whatever it is <clears throat> wajib tahu SNR the most basic thing support and resistance. Dan then cara menandakan dia adakah body ataupun dekat shadow And then macam mana kita nak gunakan line chart untuk membantu penandaan. Okay, macam katakan ah, you, you blur, you ada banyak support resistor, banyak support resistor, support resistor mana satu yang nak tanda. So apa you buatlah you tukar kepada line chart nanti dia akan tengok dekat video tu line chart and then kita marking yang mana paling atas, mana paling bawah and then untuk membantu you menandakan penandaan SNR yang penting. Ada banyak support, ada banyak resistor tetapi kita pilih yang betul. And then uh, bab kedua ataupun video seterusnya video kedua you akan belajar apa itu uptrend di mana price structure eh price structure di mana price buat high low high high high low high high high low and then after that you akan belajar downtrend high low lower high lower low lower high lower low uh, something like that okay and then once you dah uh, you dah faham macam mana nak lukis uptrend macam mana nak lukis downtrend macam mana nak Nah, Nawahi pun semua And then you akan belajar Role reversal phenomena Apa itu Role reversal phenomena Di mana Resistant become support Ataupun RPS Kita dah belajar SNR kat sini Support and resistant Kita dah belajar uptrend Kita dah belajar downtrend And then kita belajar Role reversal phenomena Di mana resistant become support Ataupun SPR support become resistant And kita ada belajar sikit-sikit tentang Tanda-tanda pertukaran trend Di mana seterusnya kita akan belajar di video seterusnya pengenalan uh, just a little bit tentang pengenalan tentang QM ataupun QM level di mana berlakunya over and under sebab QM ni ataupun QM level ni adalah pertukaran trend tempat-tempat pertukaran trend di mana bila keluar signal ni oh you dah tahu trend kemungkinan akan bertukar pada uptrend daripada downtrend ataupun downtrend kepada uptrend so maksudnya kita gunakan QM level ataupun over and under and then a little bit explanation tentang uh, just a little bit tempat-tempat entry eh Sebenarnya kita ada buy dekat RPS and KML, sell dekat SBR and KML. King sebagai confirmation entry which is kita akan belajar nanti bab lain bukan kat sini. Macam mana nak menandakan King sebagai confirmation entry. And then video nombor 5 you akan belajar macam mana nak cari significant support and significant resistance. This is very very important, okay? Sebab uh, dalam banyak-banyak nanti uptrend, downtrend, uptrend, downtrend, you tengok dekat chart, you tengok dekat teori senang. Tapi bila you tengok dekat chart, oh my, susah. Uh, dia punya trend tu tak seclear ataupun tak secantik yang kita belajar. So masa ni lah juga guna gunakan significant support, significant resistance, SSR. This is very very important. Kita kena fahamkan basic ni. And then dah faham semua baru kita lukis dekat chat. And then saya akan bagi buat contoh sell di SBR support, di cap resistance macam mana contoh-contoh dekat chat. MT4 Eh. Contoh di SBR support base resistance. Ah, apa beza SBR support become resistant dan SBR support base resistant actually benda yang sama cuma SBR support base resistant ni adalah gabungan di antara SNR dan juga SND di mana SND kita akan belajar next chapter eh, bab seterusnya bukan bab ni bab uh, tetapi just ada introduction sikit lah introduction tentang base ataupun double maru ataupun king ataupun whatever ok contoh by uh, video 8 kita akan belajar contoh by di RBS resistant become support tadi kita belajar SBR support become resistant support become resistant yang ni kita akan belajar contoh di RBS macam mana nak buy di RBS resistant become support tempat-tempat role reversal fenomena tersebut ok and then ada lagi contoh tentang buy di RBS resistant base support ok maksudnya ada dua contoh sini SBR pun ada dua contoh sini RBS pun ada dua, ada dua contoh actually benda yang sama don't, don't worry support become resistant dan dia akan belajar apa tu uh, clean breakout eh clean breakout which is very very important okay macam mana nak tandakan tu <coughs> don't worry it's simple simple very very simple and then uh, video 10 kita akan belajar macam mana contoh entry di awal pertukaran trend okay tadi yang uh, ah, RBS SBR RBS SBR ini semua follow trend maksudnya SBR ni masa price, price tengah turun turun turun turun kita sibuk sell kita sell sell sell price jadi resistance sell Ah, price jadi resisten saya sell dekat mana sell dekat SBR support become resistant eh masa dekat RBS ni kita follow trend buy dia tengah buy RBS resistant become support resistant become support resistant become support dekat support tu kita buy lagi buy lagi buy lagi so kita follow trend okey tetapi jika berlaku pertukaran trend apa tanda-tanda dia apa dia punya signal-signal masa inilah kita nak menggunakan QM label kita nak belajar tentang QM kita nak belajar tentang QM label ni just introduction lagi nanti ada satu lagi ada 10 hingga 20 video macam mana nak entry menggunakan QM label eh which is my favorite okey contoh-contoh entry di awal pertukaran trend kalau dapat yang sini memang best sebab uh, you punya risk kecil eh, berbanding dengan reward sebab you akan masuk betul-betul ke awal trend trend dah nak bertukar daripada sell daripada buy kepada sell dia betul-betul sell kat pucuk atas sana trend tengah bertukar daripada sell kepada buy betul-betul dia dapat buy dekat akar Okey. macam mana akar macam mana pucuk pucuk nanti kita akan belajar lebih lanjut ok uh, eh, video 11 ialah penggunaan signifikan support resistance sebagai fake out apa itu fake out? iaitu fake breakout di mana kita akan belajar nanti lebih detail lagi bab seterusnya bukan bab kat sini video satu set lagi tentang fake out. This is one also one of my favorite. Tetapi ada introduction, eh? introduction sikit tentang fake out apa yang berlaku waktu fake out. Masa ni you kena penting, you kena pandai menggunakan significant support dan significant resistance. So apa yang you belajar kat sini, jangan tinggalkan, jangan lupa. You marking, uh, you tanda betul-betul ataupun you ambil note betul-betul lah. Eh? Sebab semua ni penting. Yang saya buat ni semua penting kalau saya tak kalau tak penting saya tak buat sebab nanti kita akan guna tempat lain kita akan guna tempat lain kita akan guna tempat lain and maybe nanti satu masa bila kita tengok chat dia akan gabungkan semua sekali dia akan jumpa SNR dia akan jumpa SND dia jumpa significant support dia ada jumpa significant dan tempat yang sama masa itulah kita nak baca market okay and then video 12 satu tip macam mana nak entry sharp kalau you nak entry sharp whatever setup sekali pun nanti future you akan belajar killer setup kita ada killer setup ke ML campur fake out MPL campur fake out campur king campur segala-gala bagai semua setup tapi kalau you nak zero float entry you nak sharp entry tajam macam samurai pedang-pedang samurai yang zas price tengah naik you pancung zero float you kena belajar SS lah significant support and resistance but not today not today maksudnya uh, you kena fahamkan dulu SSR sini nanti bila you tengok video-video yang lepas uh, video-video yang seterusnya nanti akan nampak kat mana you entry sharp eh very very sharp wajib guna SSR selalu saya akan selalu gunakan perkataan SSR di mana significant support and resistance SSR stand for significant support and resistance okey And then video 13, you akan belajar a little bit introduction tentang significant support plus bearish engulfing. Maksudnya kita ada significant support. Tiba-tiba ada bearish engulfing kat situ you boleh entry menggunakan teknik perishing calving. Untuk teknik perishing calving ni ada satu ibu ataupun ada satu bab lagi chapter khas tentang bearish engulfing bearish engulfing saja. dia cerita pasal bearish engulfing and then location-location yang nak masuk tu dekat macam mana bila you jumpa bearish engulfing lokasi dekat mana Ah, ha, dekat sini lah you akan jumpa dekat KM level dekat SNR dekat SND dekat RBS dekat SBR dia akan pusing-pusing sama saja ok eh? Ha? So buat masa sekarang you belajar ataupun you tengok saja lu sini bikin support campur dengan dari sini okey. Okey and then penutup. Ah, last kali penutup, penutup uh, overall apa yang penutup video lah maksudnya daripada video 1 sampai video 13 and next chapter. Oh okay the best. This is the best. Once you dah faham SNR, you dah faham, at least you tahu lah. Tak perlu faham sangat, tak perlu expert sangat. You just tahu saja sebab saya tahu ramai uh, trader-trader luar sana jenis tak tahu bang. Dia tak tahu Wesena, dia tak tahu support, dia tak tahu kesian. Memang sangat kesian. Dia blur-blur sebab dia belajar terus belajar teknik. So, please belajar senar. Tahu dulu at least tahu apa tu. SBR apa itu. RBS tahu itu apa. High, low, apa tu. Downtrend, uptrend. And then, dah tahu semua ni baru kita belajar supply and demand. SND. Okay. Supply and demand. Once sudah tahu SNR, sudah tahu SND, baru kita gabungkan.